Wow! Oh! Edo, eh, tu dove vanno? Lo vedo! E eh, ma tu non te la vedo, non te la vedo tutta la macchina vado! Oh. E eh, ma tu non te la vedo, non te la vedo tutta la macchina vado! E ma tu non te la vedo, non te la vedo tutta la macchina vado! lavato, sono lavato, lavato! E ma sono tutto ripeto, sono ripeto tutto una pacchia lavato! Oh! Wow! Wow! Only, it's only game. Why you have to be mad?